bobi wayini ne mukyala we babi kyagulanye bagezezaako bambi bera bakoze eddala ekisobokera ddala okulaba nga bagezaako okutereeza obufumbo bwa muganda waabwe oba mulamu waabwe amanyikiddwa nga mickwine hm esulubada eh, ebano eh, nno bagenze maaso ne baba nga bagalako okuba nga bakuutira omuwala oba omukyala amanyikiddwa nga shezen okuba nga akomawo mu bufumbo obwamwana mulenzi mickwine wabula kino kyagenze maaso nekiprolonginga e, eh, mickwine ye agenze maaso n'ategeeza nti yagezezaako byonna byonna byonna ebisoboka okwegayirira okutegeeza okwegayirira omukyala ono omuyindi omukyotala wabula yagaanye agamba nti akoze buli kabadi konna konna akeetaagisa bw'atyo kyeyavudde asaba n'agamba ne mukulu we bobi wayini okubaako kyaggusa eri omukyalo ono okusaako ne mulamu we babbi kyagulanye okubaako kyebategeeza eri omukyalo ono wabula nga byonna byonna bye bagezezzaako byabadde nga bigwa buttaka oluvannyuma lw'omuwala ono okubanga yavaayo n'aba nga ava mu bufumbo bwa mwana mulenzi miki wayini yagenda maaso n'alagira ddala ntakyetaaga miki wayini atakyamweguya okwo kwe yasinzira ku lunaku olwokubiri olwa wiikendi gye tuvaamu okubanga yagenda maaso na postinga omwami ono n'alaga nti ayina omusajja namushinga ne bafd nasaba ne allah abe ng'anyweza omukwano gwabwe oba enkolagana yaabwe wabula bino no mikwin weyerabye nga bigenze maaso n'agamba nti aaha E, atava ku mulungi afa awoza kyavudde asalawo n'agamba nti mm-mm, kankomye omwana muwala paul kemigisha e, paulina kemigisha abe ng'ate era agenda maaso n'okuntambuliza sisitimu oba obulamu bwange nabwe kityo mwana muwala pauline sawa zino yali mu ddya erya uh, mikwine eryagezako okubanga awaatawaata obwambe n'amatooke okubanga amukakkalabiza obufumbo so kino tekyabadde kikolwa kya buvunaanyizibwa naddala ku brand ya famire yaabwe omuli bobi wine okutuukiriza awamu n'ekibiina ekimu ekya nup nti bonna balaga nti balina okuba mubufumbo n'okunyiza obufumbo bwabwe era bagezaku bakozi kyonna ekisoboka okulaba nga bakomyawo omukyalo ono kan shezan okubanga akomawo mu bufumbo wabula byalemye era ne babisalawo babyesonyiwe kubanga ye kyeyabadde asazeewo